петиция қазақстан республикасының президентіне 1993 жылғы конституцияның заңды күшін қалпына келтіру туралы президент мырза біз қазақстан республикасының азаматтары бұрынғыша өмір сүргіміз келмейтінін сізге мәлімдейміз коронавирус қоғамның барлық жарасын ашты қазақстан билігінің арам болмысын халыққа жат айқындады дәрі дәрмектер болмай адамдар ауруханаларға жете алмай өліп жатқан кезде шенеуніктер індетпен күресуге арналған 14 миллиард долларды гуманитарлық көмекті қоса ұрлады фармация міндетті медициналық сақтандыру қорында анықталған фактілер әкімдердің карантин кезінде асфальт бордюр қалаймақандары мен аза тұту күндеріндегі аспанға от шашулары биліктің баяғыдан ең ауыр ем жүрмейтін жемқорлық атты кеселге ұшырағанын көрсетті мұның бәрі 90 жылдары мемлекеттік меншікті жекешелендіруден басталды сол кезде көптеген ұрпақтардың еңбегімен құрылған байлығы мен жер қойнауының байлықтарын биліктің тар шеңбердегі адамдар назарбаевтың айналасы ұятсыз түрде емделіп алды халық сорлап күнін әрең көріп отырғанда олар қалталарына бірінші миллиондарын салды экономикамызда оң өзгерістер болмағанның өзінде э, миллионерлер миллиардерлерге айналды олардың оңай олжаға үдеген көксеулері жолдарына көлденең шыққан жоғары кеңестің екі шақырылымын заңсыз тарқатты 1995 жылы зымияндар жаңа конституцияны қабылдатып сенат депутатына сайлаушылардың ерік жерін тікелей білдірудің қажеті жоқ болып ал мәжіліске сайлау тек нұр мен олардың жандай шаптарының тізімі бойынша өткізілетін енді оппозициялық партияларға сайлауға қатысуға рұқсат берілмеді сот жүйесін телефон заңына бағындырды тағайындалған парламент биліктегі былықтардың жамауына айналды осылайша билік тармақтары жоқ болды халық тәуелсіздігінен айырылды биліктің қанаушылық саясатының нәтижесінде бұрын халықтың өмір сүру деңгейі бойынша дамыған 30 мемлекеттің бір болған республика бүгінде бұл тізімнің алғашқы жүздігіне де кіре алмайды бұрыннан қалған өндіріс орындары тасталған болды 30 жылда бірде бір қомақты өндіріс қатарға қосылмады ал дамуға бөлінген миллиардтаған долларлар жымқырылды ауыл шаруашылық бұрынғы деңгейінен айырылды мал саны азайып егінжай көлемі кеміді бүгін негізгі тамақ өнімдерінің 70 пайызы сырттан келеді 90 пайыз тұтыну тауарлары 100 пайыз тұрмыстық техника 95 пайыз дәрі дәрмек импортты құрайды ал экспортымыз 90 пайыз шикізат жартылай дайын бұйымдар, бұйымдардан тұрады тауар айналымының құрылымы отар мемлекетінің кейпіне келді тегін білім алу емделу тұрғын үй және басқа да айырылған игіліктерді еске алмағанның өзінде бүгін құнарлы тамақтануға талайдың шамасы жетпей отыр тамақ тапшылығын көрушілер аштыққа шалдыққандар арасында көпбалалы жанұялар да бар панасыздар қайыршылар нашақорлар жұмыссыздар үйреншікті көріністерге айналып жатыр халқымыз азып барады ал биліктедегі барлық байлықтарымызды иемденіп алған алаяқтар батыста патшалар сарайлары мен қымбат саяжайларды сатып алып жанұяларын сонда орнықтырған бұл байлар келешектерін қазақстанда көріп тұрған жоқ оны бұлар тонаушылық ететін аумақ деп біледі нағыз қанаушылық жүруде президент мырза осындай қиын қыстау жағдайда мемлекетіміз бен болашағымызға қауіп төндіретін жеті басты айдаһар жемқорлықты тек халық қана тоқтата алады ел тағдыры үшін тарихи жауапкершілікті сезіне отырып сізді президент мырза республикалық референдумда келесі күн тәртібінде өткізу туралы жарлыққа дереу қол қоюға шақырамыз Қазақстан Республикасының 1993 жылғы Конституциясының заңды күшін Қазақстан аумағында қалпына келтіру және қазіргі заманның тарихына нақтыларына, нақтылықтарына және қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес келмейтін 1995 жылғы қолданыстағы Конституцияның күшін жою туралы 1993 жылғы конституцияның маңызы, маңызы артықшылығы бір палаталы парламентке депутаттарды аумақтық сайлау округтер арқылы көпшілік негізде сайлануы бұл депутаттардың нақты сайлаушылармен байланысын тәуелділігі мен жауапкершілігін арттырады жаңа заң бойынша сайланған елдің парламенті парламентте ғана реформалардың локомотиві бола алады сын сағатында халықтың жағына шығыңыз президент мырза халықпен дау дамайға барғанның бір жеңіске жеткен емес солай болды солай болады да халық жеңеді қол қоюшы серік абдрахманов